آی جفر گم شو اینجا ببینم بنا بله آقا جون بابا یعقوبت قراره بیاد خونه ما چند روز بمونه وای به حالت اگه بخوای جلوش سوتی بدی همینجا پارت میکنم نه خیالت راحت آقا جون حله <laughs> خوب شد چند روز راحتم دیگه جرأت نمیکنه پیش بابا یعقوب چیزی بهم هم بگه <laughs> برم اون شلوارک جدیدم و که خریدم بپوشم حسرتش به دلم مونده A few moments later سلام پوفیوز بس نهارتون آماده نیست نه نه نه چرا آقا جون آماده است الان میارم ای بابا پس این نهار چی شد ضعیفه سلام بابا یعقوب حالت چطوره؟ سلام ها؟ چی؟ بابای پوفیوزت بهت یاد نداده چرا بزرگتر نباید لخ بشی لخ نیستم که آقا جون من فقط خفش آشغال همه پر پاچه ها تو ریختی بیرون میگی لخ نیستم بابا آخه اینا ساکه هی ساخت یکی از اون پیشامه ها رو بیاد ببینم سری چشم آره اینجوری خیلی بهتر شد نوه حاج یعقوب باید به سنت های قدیمی احترام بذاره بله بابا یعقوب درسته حق با شماست آخ پس نهار چی شد